ਕਮਾਲ ਕਰਿਆ ਜੜ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਅਥਰੀ ਦੀ ਜੱਟ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਕਬੱਡੀ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਪੜਤੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਪੜਤੇ ਹਾਂਜੀ ਬਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਰ ਹਰਵੰਤ ਜੀ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਡੀ ਪਿੰਡਾ ਕਾਸੂਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਹਰਵੰਤ ਜੀ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਈਸੇਵਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੇਰ ਦਾਤੇ ਪੁੱਜੇ ਜੀ ਆਏ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਲੇਵਾਲ ਯੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਦੁਬਈ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਮਨਦੀਪ ਦਾ ਤੇ ਬਜਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਨਾਦੀਪ ਦਬੁਰਜੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰੇਡ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐਸ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਰੁੜਕੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਦੀਪ ਦਬੁਰਜੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਇੱਕ ਤਾਰ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਵਾਲ ਪਿੰਡਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਐਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਮਹਿਤਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇਹ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦਾ ਉੱਤੋਂ ਵਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਖੇਡ ਨਾਲ ਪੁੱਠੀ ਕੈਚੀ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਲੱਖਾ ਕੋਹਾਰ ਇਟਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾਰ ਯੂਕੇ ਵਾਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਟਲੀ ਥਾਂ ਚ ਵੀ ਦੇ ਜਾਫੀ ਜੱਫੇ ਲਾਉਣਗੇ ਹਰ ਜਿਹੇ ਦਾ 100 ਰੁਪਿਆ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਤੇ ਖੇਡ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਠੀ ਦੀ ਰੇਰ ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਰਾ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰੀਆ ਦਾ ਬੰਦੀਪ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਠੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਉਧਰ ਚਾਰ ਜਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਥੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਛੀਰਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜਿਹੜੇ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ ਬਲਗਾਉਂ ਕਰਦਾ ਤੇ 60 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਜੇਤੂ ਹੈ ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਠੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜ ਗਿਆ ਸਫਲਤਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਲਓ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਗੁੱਸੀ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਝੇ ਦਾ ਮਜਹਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਤੇ ਜੱਸਾ ਕੀਨੇ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿੱਕੇ ਬਾਹਰ ਮਿੱਤਰੋ ਟੱਕਰੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਮਿੱਤਰੋ ਕੇ ਰਾਜਾ ਖੇਡਾ ਲਿਖੇ ਗੱਲ ਲੱਖ ਲੱਖ ਦੀ ਧੁੰਮ ਪੈ ਗਈ ਨਵਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੀ ਕਿ ਧੁੰਮ ਪੈ ਗਈ ਨਵਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੀ ਲਓ ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਠਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਠਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਤੇ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਠਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲ ਦਾ ਇੰਜਣ ਤੁਰਦਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰੇਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਵੱਡਾ ਇੰਜਣ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਠਾ ਦੀ ਹੋਰ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਕਰੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣ ਲਓ ਆਓ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਹ ਤੇਰੇ ਕਬਰ ਲਓ ਪੁਆੜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜ ਗਿਆ ਸਫਲਤਾ ਕਦਮ ਚੁੰਮਦੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਸੋਨੂ ਹੈ ਰੂਪੋਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਕਿ ਛੜਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਪੁਆੜ ਤੇ ਵੱਜਣ ਤਾਰੀਆਂ ਕਰ ਮਿਹਨਤ ਠੰਡ ਗਰਮੀ ਝੱਲਵੀ ਮੁੰਡੇ ਛੱਡ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਿਹੜਾ ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਵੱਲ ਵੀ ਲਓ ਪਿੱਥੋ ਵਾਲਾ ਸ਼ੀਰਾ ਪਰ ਪੁਆੜ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੂ ਰੂਪੋਵਾਲੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜ ਗਿਆ ਸਫਲ ਤੱਕ ਕਦਰ ਚੁੰਦੀ ਹੋਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸਤਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੈ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਮੀ ਚੀਰਾਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਚੀਰਾਵਾਲੀਏ ਦੀ ਰੇਟ ਤੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਜਾਬੀ ਹੈ ਲਾ ਇਹ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਮਾਨਕਪੁਰੀ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਆਹ ਕਾਰਾ ਮਾਨਕਪੁਰੀ ਹੈ ਖੇਡ ਦੇ ਰਾਜ ਮੋਰੇ ਹੋ ਕੇ ਘੇਰੇ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁੱਟ ਫੜਿਆ ਲਾ ਹੈ ਹੱਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੈ ਔਰ ਤਾਲੀਵਾਲ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਾਂ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਖੀਰਾ ਵਾਲੀਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੀਵੀਐਸ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਰੁੜਕੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਰਾਵਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਧਰ ਆ ਗਿਆ ਮਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰੀਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪੱਟ ਤੇ ਥਾਪੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਆ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਚ ਕੌਣ ਡਟੂਗਾ ਬੀਵੀਐਸ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਰੁੜਕਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਵੀ ਦੱਫਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਲੱਗਾ ਤੇ ਨੰਬਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਧਾਵੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੀਪ ਦੁਬਰਜੀ ਦੀ ਰੇਡ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਡੀਵੀਐਸ ਕਬੱਡੀ ਕਲਾ ਰੁੜਕੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀਪ ਦਬੁਰਜੀ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਐਨ ਫਿੱਕਾ ਤਾਰ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਦੀ ਬੱਲਾ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਵੀ ਨਾਲਵਾਨ ਡਬਲ ਟੱਕ ਫਿਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆ ਵੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਠੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਵਾਧਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਏ ਪਰ ਤੇ ਥਾਪੀ ਤੇ ਕੱਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹਾ ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫੁਰਤੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚੁਸਤੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਉਧਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੇਲੋ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਡਬਲ ਟੱਚ ਦਾ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਠੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜ ਗਿਆ ਸਫਲਤਾ ਕਦਮ ਚੁੰਮਦੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਕਿਹਨੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹ ਆ ਕੋਪੀ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਹੈ ਠੰਡੇ ਜੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੋਟਲੀ ਥਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਜੱਫਾ ਲਾਊਗਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਬੂਟਾ 16 ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੂਟਾ ਖੋਲ ਜਗੀਰ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਹ ਪੱਟੀ ਹੈ ਖੁੱਚ ਪਰ ਪੁਆਰੀ ਜਿਹੜਾ ਗੋਪੀ ਕੈਰੋਂ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜ ਗਿਆ ਸਫਲਤਾ ਕਦਮ ਚੁੰਮਦੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਭਰੂਆਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਿ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਿੱਥਿਆ ਮਕਾਮ ਸਦਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੱਖ ਲੱਖੇ ਸਿੱਧਵਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਬ ਤੇ ਕਰ ਮਿਹਨਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਜੱਗ ਤੇ ਕਰ ਮਿਹਨਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਜਾ ਤੇ ਚੜਾਈਆਂ ਜਾ ਤੇ ਚੜਾਈਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫੜਿਆ ਕੋਟ ਦੀ ਕੈਂਚੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋਰ ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਵਾਹ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸੋ ਲਓ ਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜ ਗਿਆ ਸਫਲ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਚੁੰਮਦੀ ਹੋਈ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਇਹ ਚਰਨਜੀਤ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਉਧਰ ਕੁਲਸੀਏ ਨੂੰ ਟੱਚ ਲੱਗਾ ਆ ਵੱਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਾ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਚਰਨਜੀਤ ਵੀਰੇ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼